assalomu alaykum sizlar Hadro media kanalidasiz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz подписаться tugmasini bosib qo'ying so'ngra bu video haqida o'z fikringizni kommentariyada qoldirishni unutmang va like bosib qo'ying asaka tumanida pichoq odamlar bir birini shunday bemalol pichoqlaydigan bo'lib ketdimi Butun Qozog'istonda yozning jazirama issig'ida qor yog'moqda. Holat tibbiyotida siyam yuksaklarini elib, har 100 mingtadan ikkita holatga uchraydi va og'ir kasallik hisoblanadi. Chaqaloqda ikki bosh, ikkita qo'l, bir juft oyoqlar bor uning ichki organlari rentgen orqali tekshirilganida unda ikkita ko'krak qafasi ikkita yurak ikkita o'pka va taloq borligi aniqlangan bo'yi 48 сантиметр, vazni 4 килограмм, 600 грамм bo'lgan qiz bola jinsli ushbu экзакилар 27 iyun kuni kesir kesish yo'li bilan tug'ilgan ushbu chaqaloq samarqand viloyat perinatal markazidan viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga olib kelinib to'liq tekshiruvdan o'tkazilgan bitta tana bilan dunyoga kelgan ushbu egizaklarning ayni paytda ahvoli qanday nima sababdan bunday holat yuzaga kelgan va ularning e, hayotini saqlab qolish imkoniyati bormi ushbu savollar bilan samarqandlik muxbirimiz dilfuza esonova shifokorga yuzlandi unaqa qo'shilish holatlari har xil bor ular yengil turlari bor ular bir biri bilan yonma yon qo'shiladi bitta teri bilan qo'shilishi bu ba'zi vaqtlar suyaklar ba'zi vaqtlar ikkita qo'li birlashadi bizadagi og'ir tur hisoblanadi chunki chaqaloqda ikkita bosh ikkita qo'li bir juft oyog'i bor qolgan organlari mana ko'krak qafasi ikkita отдельный rentgen o'rganimizda ikkita ko'krak qafasi отдельный yuraklari alohida ikkita yurak o'pkalari ikkitadan o'zlariga отдельный taloqlar ikkita oshqozon ikkita ichaklari berib kelib kelib pastga мочевой пузырь bitta bo'lgan jinsiy a'zolari bitta qiz bola qiz bola yengil turlari bular asosan operatsiya qilinadi ko'pi sog'ayib ketadi ba'zilar bor og'ir kasalliklari ularga og'ir turlarga ular qiyinroq hozirda bizlar olib kelgan chaqaloqlarni to'liq tekshirishdan o'tkazyapmiz unda yurak <clears throat> paroklari chiqdi o'ng chap desak chap ulagida ularga chiqyapti yurak tug'ma nuqsoni qorinchalar aro to'siq defekti o'ng tomondagisiga tug'ma transmagistral tomir bo'ladi u juda yam og'ir tur hisoblanadi parokni o'shanga hozirda umumiy ahvollari bittasi nisbatan chap tomondagisi nisbatan og'irroq nafas yetishmovchiligi bor kislorod doimiy namlangan kislorod beryapmiz sipab apparati yordamida hozirda to'liq tekshirishlar o'tkazilmoqda nima sababdan bunday siam egizaklari tug'iladi odatda mana bugungi meditsinada buni sabablari ko'p deb ko'p etiologiya deb aytiladi bulardan birinchisi mana muhit bor o'zini muhiti radiatsion zonalar ona homiladorlik vaqtida bronxil dori darmon iste'mol qilsa uni yoshi katta uni homiladorlik gigiyena jihatdan anovis bo'lsa o'shanday holatlarda shunaqa undan tashqari ko'p muammo yaqin qarindoshchilik bular shunaqa asoratlarga keltirib chiqarishi mumkin ularni yashab ketishi juda yam qiyin iloji boricha hamma konsilium qilib hamma professor o'qituvchilar birga qilib olib boryapti